जब भी भारत के अमीर लोगों की बात होती है तो मुकेश अंबानी के अलावा जिस शख्स का नाम सामने आता है वह अडानी ग्रुप के फाउंडर गौतम अडानी का गौतम अडानी ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपनी किस्मत को कोसने की बजाय अपनी मेहनत से सफलता का बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है भारत के कई उद्योगपतियों की तरह गौतम अडानी को व्यवसायिक साम्राज्य विरासत में नहीं मिला है गौतम अडानी ने अपनी मेहनत से आज इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया है बहुत कम लोग जानते होंगे कि आज देश के दूसरे सबसे अमीर आदमी गौतम अडानी किसी दिन एक डायमंड कंपनी में मामूली पगार में काम करते थे लेकिन आज गौतम अडानी का कारोबार पूरा दुनिया में फैला हुआ है तो चलिए आज हम बात करते हैं गौतम अडानी के अब तक के सफ़र के बारे में साथ ही हम जानेंगे गौतम अडानी की पूरी बायोग्राफी गौतम अडानी का जन्म 24 जून उन्नीस को अहमदाबाद के गुजराती जैन परिवार में हुआ था गौतम अडानी के पिता का नाम शांतिलाल अडानी है और गौतम अडानी की माता का नाम शांतावैन अडानी है शांतिलाल और शांतावैन की कुल आठ संतानें थीं वह अपने बच्चों की बेहतर भविष्य के लिए गुजरात के थारक नामक एक छोटे से शहर से अहमदाबाद आकर बस गए थे गौतम अडानी के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी गौतम अडानी ने अपनी स्कूली शिक्षा अहमदाबाद के सेठ सी विद्यालय से पूरी की है इसके बाद अडानी ने गुजरात विश्वविद्यालय में वाणिज्य में स्नातक की डिग्री प्राप्त की हालांकि इस बीच परिवार की खराब आर्थिक स्थिति को देखते हुए गौतम अडानी ने पढ़ाई छोड़ दी और जेब में केवल सौ रुपये लेकर सपनों की नगरी मुंबई पहुंच गए मुंबई पहुंचकर गौतम अडानी एक डायमंड कंपनी में काम करने लगे उन्होंने महिंद्रा ब्रदर्स की मुंबई शाखा में नौकरी करना शुरू की हालांकि गौतम अडानी मेहनती और प्रतिभाशाली थे यही कारण है कि उन्होंने बहुत ही जल्द व्यापार के नियम और बाज़ार के बदलते ट्रेंड को समझने लगे व्यापार को अच्छी तरह से समझने के बाद गौतम अडानी ने नौकरी छोड़ दी और मुंबई के आभूषणों के सबसे बड़े झवेरी बाज़ार में अपना खुद का डायमंड ब्रोकरेज स्थापित किया साल उन्नीस में गौतम अडानी के बड़े भाई मनसुख भाई ने अहमदाबाद में प्लास्टिक के एक यूनिट लगाए और उन्होंने गौतम अडानी से कहा कि वह यह कंपनी संभाले इसके बाद गौतम अडानी ने पीवीसी यूनिट संभाली और धीरे धीरे कारोबार को आगे बढ़ाया गौतम अडानी ने अपनी मेहनत और सूझबूझ से कंपनी का विस्तार किया और गौतम अडानी के लिए आर्थिक उदारीकरण वरदान साबित हुआ अडानी ने साल 1988 में अडानी ग्रुप की स्थापना की शुरुआत के सालों में अडानी ग्रुप का फोकस कृषि से संबंधित वस्तुओं और पावर पर रहा लेकिन साल उन्नीस तक कंपनी का विस्तार हुआ समय के साथ साथ अडानी समूह पावर जनरेशन और ट्रांसमिशन कोल ट्रेडिंग और खनन गैस वितरण तेल और गैस की खोज के साथ साथ बंदरगाहों और विशेष आर्थिक क्षेत्रों में भी काम करने लगा इस तरह अडानी ग्रुप का विस्तार होता रहा यह एक विशाल कंपनी बनकर उभरी गौतम अडानी की पत्नी का नाम प्रीति अडानी है पेशों से डेंटिस्ट रही प्रीति अडानी वर्तमान में अडानी फाउंडेशन की चेयरपर्सन है प्रीति अडानी के नेतृत्व में अडानी फाउंडेशन शिक्षा स्वास्थ्य आजीविका ग्रामीण विकास जैसी काम कई संगठनों के साथ मिलकर कर रहा है गौतम अडानी के दो पुत्र करण और जीत हैं गौतम अडानी वर्तमान समय में एशिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी है बलुम्बगर विलीनियर इंडेक्स के अनुसार वर्तमान में गौतम अडानी की संपत्ति पाँच लाख उनसठ सौ करोड़ रुपये या सात हज़ार अस्सी करोड़ डॉलर है दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आप सभी को बेहद पसंद आई हो यदि ये वीडियो आप सभी के लिए वैल्यूबल प्रोवाइड करती हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद